Moikka moi kaikki! Viime vuoden joulukalenterissa meillä oli sellainen vektorigrafiikkaluukku, missä opetettiin vähän, että minkälaisia siistei kuvia ehkä tuolla vektorigrafiikalla voi Scratchissa toteuttaa, ja minkä takia se voi olla joissain tilanteissa parempi idea käyttää vektoreita kuin tavallisia bittikarttakuvia. Ja nyt meiltä onkin toivottu, että saataisiin tämän vuoden joulukalenteriin lisämateriaalia siitä, että mitä muuta tuolla vektorigrafiikkatilalla nyt sitten voi tehdä, kun piirtää omituisen muotoisia ellipsejä ja neljöitä. Ja sen takia meillä onkin tässä myös tämän vuoden joulukalenterissa vektorigrafiikasta kertova luukku. Ja nyt kun tämä osuu kätevästi samalle päivälle kuin virtuaalikerhon uusi haaste, niin voitte sitten virtuaalikerhoon jakaa teidän omia pelejä, missä olette käyttänyt jossakin kohtaa, taustoissa tai hahmoissa tai missä vaan – niin vektorin grafiikkaa. Ja kannattaa tosiaan käydä vilkaisemassa se viime vuoden video, jos sitä ei ole vielä kattonut. Mä pistän siihen linkin. Ja sitten tässä videossa mennään vähän syvemmälle, eli mä ajattelin näyttää teille kolme erilaista temppua. Ensinnäkin sen, että miten sitten jos mulla olisi vaikka joku hahmo, ja mä haluaisin, että se ei ole täysin pelkästään niitä sellaisia ellipsin pehmeitä ja pyöreitä muotoja, vaan siellä olisi vaikka joukossa muutama sellainen terävä kulma. Tämä voisi olla tärkeää, jos mä haluaisin piirtää vaikka esimerkiksi sydämen, että mitenköhän tämä voisi onnistua. Sitten mä aion näyttää teille, että miten muotoja voi katkaista. Eli mä voinkin piirtää ellipsin ja sitten katkaista se jostain kohtaa silleen, että mulle jääkin vaan sellainen yhdestä kohtaa vajaa ympyrä. Ja sitten viimeisenä katsotaan sitä, että miten näitä vektorigrafiikalla piirrettyjä muotoja voi ryhmitellä erilaisiin ryhmiin sillä tavalla, että ne esimerkiksi liikkuu ja skaalautuu yhdessä. Mutta jees, aloitellaan ensimmäisenä siitä, että katsellaan vähän sitä, että miten noita tukipisteitä voi muokata sillä tavalla, että ellipsistä luodussa muodossa onkin jossain kohtaa muutama terävä kulma, eikä niitä sellaisia pehmeitä pyöreitä muotoja. Luodaan sitä varten täältä ensin uusi hahmo ja siirrytään tänne vektoritilaan. Eli me saadaan nämä työkalut tänne oikealle, missä ne muuttuu vähän erinäköisiksi. Jos tuntuu, että kaikki tästä on ihan hebreaa ja että eihän tässä ole mitään järkeä, miten nämä toimii, niin kannattaa tosiaan kerätä se viime vuoden joulukalenterin video, jossa käsiteltiin vektoreita. Mä linkkaan sen tähän. Mutta jos nyt otetaan ekaksi vaikka se, että haluttaisiin piirtää ihan se tavallinen sydän, Mä otan täältä ensin ellipsin, koska suurin osahan sen muodoista on aika sellaisia pyöreitä ja tasaisia. Ja sitten jos mä lähtisin täältä nyt muodostamaan tää ellipsiä, niin mä varmaan tekisin tänne sen ylös sen kolon johonkin kohtaan ja sitten mä koittaisin muotoilla täältä niitä reunoja ja sitten jossain olisi sen ellipsin alaosa, johon tulisi sitten se tota, toinen terävä kulma. Mä huomaan tosi helposti, että Tästä tulee vähän omituisen näköinen. Mä voisin tietysti hienosäätää näitä muotoja paljon pidemmälle, mutta mun ei kannata, koska ensimmäinen virhe, jonka mä huomaan, on se, että täällä nämä kulmat, joita mä haluaisin olevan teräviä, niin ne on tosi loivia. Ja sitä varten näiden tukipisteiden tyyppiä täytyy muuttaa. Koska mehän muistetaan, että Scratchissa, jos mä olisin aloittanut tästä neljöstä, ja sitten mä olisin lähtenyt muotoilemaan tästä sydäntä, niin täällä kaikki kulmat on tällaisia teräviä, Eli että tietokone ei pehmennä sitä käyrää, joka täältä menee yhdestä paikasta toiseen. Molemmat sydämet näyttää huonoilta. Mutta mä voin tehdä sillä tavalla ovelasti, että tehdään tänne muutama sellainen tukipiste, joista lähteekin tällaiset terävät seinät. Ja niin poistetaan tuolta toi ja painetaan Shift-näppäin näppäimistöstä pohjaan, samalla kun luodaan tukipiste. Niin me huomataan, että täällä nyt tähän tukipisteeseen tämä toiselta puolelta tuleva viiva se menee suoraan tänne mun piirtämään pisteeseen. Se ei pehmenä ollenkaan. Toisella puolella sitten taas pehmentää. Tuodaan tuonne väliin vielä yksi tukipiste, niin noin, nyt meillä on tässä tällainen terävä kulma. Me voidaan hyödyntää tätä tässä meidän piirtämisessä. Sitten vaan tehdään täältä nämä pehmeät muodot siihen ympärille sopivasti. Jotenkin tällä tavalla. Toiselta puolelta samalla tavalla. Eli näin meillä on toi yläreuna hallussa. Sitten tehdään tuo tää alaosa. Jonne mä siis haluan samalla tavalla tällaisen terävän kulman, eli mä painan Shift-näppäintä näppäimistöltä. Ja no. Noin. Mä ylimään. Johonkä. Tähän alareunutta. Pehmennellään nämä sopiviksi, niin meidän sydän alkaa olla siinä. Se on ehkä vielä vähän hassumuotoinen, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti muoto on kyllä olemassa. Poistellaan tuolta vielä toi kulmikas. Eli näin me ollaan saatu tehtyä sydän jossa suurin osa muodoista on näitä pehmeitä muotoja. Ja sitten lisäksi meillä on täällä muutama tällainen terävä kulma. Eli pisteen muotoa tai sitä sen tukipisteen tyyppiä voi muuttaa sillä, että kun luo uutta pistettä, niin painaa Shift-näppäimen pohjaan. Sitten seuraavaksi voitaisiin katsoa sitä, että miten näitä muotoja pystyy katkaisemaan. Eli mä voisin ottaa täältä uuden asusteen ja muutan senkin vektoriksi. Voitaisiin tehdä tänne muutama ihan vaan ympyrä. Nämä ne sisäkkäin tänne. Näin ikään. Se mitä mä aion tehdä näille on, että mä aion katkaista nämä sopivasti ja muuttaa tämän mun ympyräkasan tavallaan spiraaliksi. Isompi. Aika saman kuin. Joo, hyvä. Eli nyt kun mä otan täältä uudelleen hahmota työkalun, niin jos mä klikkaan jotakin näistä olemassa olevista tukipisteistä, sillä tavalla, että mulla on Shift-näppäin painettuna, niin se ympyrä katkeaa. Eli siinä missä äsken me luotiin tonne väliin uusia erityyppisiä tukipisteitä, sillä että me pidetään Shift-pohjassa, niin nyt me saadaan vanhaa tukipistettä klikkaamalla Shift-pohjassa katkaistua se muoto siitä. Katkaistaan jokainen näistä ympyröistä. Ja sitten huomataan vielä seuraava jännä juttu. Eli jos mä rauhoin nämä päällekkäin, siis tämä menee tosi lähelle, niin tuonne ilmestyy tuommoinen pallukka. Ja viemällä tämän siihen pallon päälle, tarpeeksi tarkasti, niin nämä yhdistyy nämä muodot. Vielä vähemmäs, niin tästä tulee helpompaa. Noin, hyvä. Tämä on vielä vähän hölmömuotoinen, mutta voidaan muotoilla tätä jonkun verran. Eli lähdetään jo ehkä täältä tuomaan sitä vähän lähemmäs tuota isempää ellipsiä, että tonne ei tule ihan terävä tuosta kulmasta. Samoin täällä pehmennellään vähän tätä muotoa. tuolla sisällä se voisi mennä ihan tuonne keskus saakka. Noin, tätä hienosäätöä voi tietysti sitten jatkaa pidemmälle kuin mitä mä jatkoin nyt. Mutta eli näin me ollaan saatu muotoja katkaistua ja sitten niitä katkaistuja muotoja myös laitettua takaisin yhteen, jos alkaa tuntua siltä, että no nyt kaduttaa, ei ollut fiksusti tehty, että eihän tämä näyttänytkään hyvältä tällä tavalla. Noin. Sitten voitaisiin katsoa vielä viimeisenä se, että miten näitä pystyy tavallaan yhdistelemään eri muotoja sillä tavalla, että ne liikkuu ja kääntyy yhdessä. Eli jos palataan tuonne mun sydämeen, jos mä olisin tehnyt näitä vaikka useamman sillä tavalla, että nämä olisi jotenkin söpösti päällekkäin. Täällä mä voin kopioida noita tuolla leimasin työkalulla. Pistetään vaikka aina vähän pienempiä päällekkäin tästä näin. Noin. Tämä on nyt vaikka kolme kappaletta. Noin, jes. Mutta nyt jos mä huomaisin, että mä haluaisin vaikkapa kääntää tätä mun sydänpinoa tai tehdä tästä eri niin mä voisin tietysti ottaa täältä vaan oho, yhteen näistä kiinni ja kääntää sitä ja sitten ottaa seuraava ja kääntää sitä ja niin edespäin. Mutta siitä tulee tosi helposti tosi sotkusta, joten sen sijaan mä voin klikata yhtenäistä, näistä, painaa Shift-näppäimen taas pohjaan, valita toisen ja valita kolmannen. Nyt mä huomaan, että ne esimerkiksi kääntyy kaikki yhdessä. Tämä onnistuu tietysti, jos mä tarviin tätä ominaisuutta vain yhden kerran, niin tosi helposti näin. Mutta jos mä olisin piirtänyt tänne vaikka jonkun ihmishahmon, josta mä olisin aika varma, että joo, no mä tuun tulevaisuudessakin liikuttamaan näitä aina yhdessä, niin voisin klikata täältä tätä ryhmänappulaa. Nyt vaikka mä valkkaisin nää tai piirtäisin tänne jotain muuta, niin nyt aina kun mä otan näihin sydämiin kiinni, näiden raja on muuttunut tällaiseksi oranssiksi, siitä tietää, että nyt koskee enemmän kuin yhtään juttua, niin nyt jos mä siirtelen tai kääntelen näitä, niin ne menee aina yhdessä. Mutta sitten tämä erilleen piirretty neljä menee omana hahmonaan. Eli tämähän on tosi kätevää vaikka siinä kohtaa, jos on tullut piirtäneeksi jonkun hahmon ja sitten huomaa, että no, tähän täytyy vaikka kääntää. Et mä oon piirtänyt avaruusalukseni menemään nenä ylöspäin, kun sitten Scratch olettaa, että nämä kuvat tähän piirrettynä olisi aina nenä tonne oikealle silloin, kun ne on perustilassaan jos mun täytyisi kääntää se, niin voisin vaan valita sen kaikki osat ja pistää sen nokan osoittaa tonne oikealle. Mutta näin, eli tässä nämä kolme vektorigrafiikkavinkkiä tältä viikolta ja tältä joulukalenterilta. Katsotaan, jos saadaan ensi vuodelle lisää hyviä vinkkejä. Mut jees, moi moi ja muistakaa laittaa omat vektorigrafiikkaprojektit virtuaalikerhoon.